हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स मैं ललित शर्मा फ्रेंड्स आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक ओके फ्रेंड्स आज कल मैं बताता चलूँ फ्रेंड्स आज मैं कोई टैग की वीडियो नहीं बना रहा ओके फ्रेंड्स मैं अपना कुछ आज मेरे को इतना खुश हूँ मैं इतना खुश हूँ फ्रेंड मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आज मेरी यूट्यूब फैमिली वन के तक पहुँच चुकी है फ्रेंड्स मेरे one finally one K subscriber complete हो चुके हैं फ्रेंड्स मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी ओके फ्रेंड मैंने पता नहीं ज़्यादा मेरी वीडियो नहीं है अभी अभी मेरी ट्वेंटी या ट्वेंटी टू कुछ वीडियो हैं लेकिन मेरी फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया ओके फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया जब ही मेरा वन के सब्सक्राइबर हो पाए friends all of you thank you okay friends और मेरे को फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ओके फ्रेंड्स आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ कि आज मेरे वन के सब्सक्राइबर हो चुके हैं ओके फ्रेंड्स अब मेरे को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए मैं आपको ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो टेक्नोलॉजी से जो भी जुड़ी वीडियो बनाता रहूँगा लाता रहूँगा आपके लिए ओके फ्रेंड्स बात आती है मैंने कैसे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे वन के सब कंप्लीट किए बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपने वन के सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए तो उसका एक्सपीरियंस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और कुछ अभी बना देता हूँ फ्रेंड्स बता देता हूँ कि मेरे इतनी जल्दी कैसे हो गए फ्रेंड मैंने कहीं से कोई परचेज नहीं किए ओके फ्रेंड्स मैंने किसी ऐप के थ्रू नहीं बढ़ाए कभी कभी होता है फ्रेंड कि कब कोई कोई लोग परचेज कर लेते हैं कहीं से किसी ऐप से बढ़ा लेते हैं उससे कोई फ्रेंड मेरे सारे हों मेरे को बहुत बस यही खुशी है कि मेरे finally one K subscriber complete हो गए फ्रेंड क्योंकि मैंने देखा है फ्रेंड्स कि काफ़ी टाइम लग जाता है दो दो साल लग जाती है फ्रेंड वन के सब्सक्राइब पूरे होने में फ्रेंड लेकिन मेरे आठ या दस दिन में फ्रेंड्स मैं आपको अभी उस पर दिख रहा होगा देखिए यहाँ पे आठ दस दिन में फ्रेंड मैंने two hundred three hundred subscriber एक साथ इंक्रीज किए जैसा कि ये देख पाओगे ओके फ्रेंड्स आप सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरीके से आज मेरा वन के हुआ है कल मेरा फाइव के भी होगा आपको तो फ्रेंड्स आप बस